Okey, ambil satu soalan. Ah, Silakan. Uh, saya, nak tanya, um, tadi ada mention beberapa kali uh, apa Fatah telah melamar Fadira. So nak tanya berapa kali sebenarnya dan bila exact date yang fakta melamar Fadira yang Fadira terkena? Okey, that's a bit too personal. Again, uh, saya nak disclose exactly when, bila sebagainya. Okey, uh, just to make things clear, You propose sekali je. Lama tu berbisik tu uh, ya. proposal lah. Dari segi ada Melayu ya. kan. So sebelum tu of course kita ada discuss pasal macam ni. Pada pun tanya lah, nak kahwin tak, nak kahwin tak. Macam tu. Ni kan je. Eh? <laughs> tak, nak kahwin tak. <laughs> So saya of course masa tu, you know, being perempuan yang degil yang macam oh tak nak career, career, career. Saya pun tak sure. Tapi bila of course bila dah dah propose dan bisik semua, uh, menunjukkan nanti saya kepada seorang lelaki yang baik. InsyaAllah. Okey, kita ambil satu dua soalan lagi. Satu soalan lagi, ikut. Silakan ikut. Kam, ikut Ustaz. So, yang yeah. pas hari ni adakah akan kalian sempat balik ke program ni atau bagaimana? Ooh. <laughs> InsyaAllah. Uh, saya baru balik ke Dubai. Saya berdua. Tapi uh, selepas ni, um, atau tidak itu, uh, ialah uh, baik uh, eh, tapi apa yang boleh saya katakan saya memang ada terikat dengan macam-macam projek lagi selepas ini yang saya tangani dan sebagai seorang pelakon pun anda semua tahu uh, saya sebagai seorang pelakon bukan um, seperti penyanyi penyanyi ni boleh bawa macam-macam eh, tak kisah tapi pelakon ni kita membawa karakter dan berita jadi uh, ianya sudah tangan-tangan ni jadi saya belum memenuhinya so doakan yang baik-baik lah insyaAllah selepas okay, kita